लोकसभा चुनाव के चलते तमाम नेता तैयारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनावी दौरे के लिए गुना पहुंचे और वहां उन्होंने बच्चों को कैरम खेलते हुए देखा तो कुछ समय निकालकर वो भी बच्चों के साथ कैरम खेलने जुट गए देखिए इन साझा तस्वीरों में